People power. Our power. Our power. People power. Ra. Sebo Chief Mona. Ate ngawa wangu la akalulu kwa president Lombiwa. Ba deputy president abe ekibiina kya nuku abaliwo Sebo Secretary General, Eva Executive Members, Avalala, ba member of Parliament, Mwena Avaliwano, ba Mayor Owechitu Nduchino, Noe Rubaga Avaliwo, Speaker wa Fowa KCCA, Nevalo Di Councilor, Eva Executive Secretaries, abakulembeze mu mitendere gy'enjawulo all protocol observed jakusooka kusaba okwebaza kifumona olw'obukulembeze webatambuza mu nteekateeka ez'okukomyawo omubiri gwa muganda waffe aziikirwe mu bitiibwa weebala omulimu ogwo weebalire ddala na bonna abakwatiddeko mu nteekateeka eyo aba dayasipora ne sekuritale jjenno eyakulembeddemu enteekateeka weebala ennyo sebwesigi gana nge Davis Rwango ya team era yakwebaza mwenna abazze wano tukungubagire munnaffe nze ndi wano to celebrate a gallant fighter wa rule of law gallant fighter over truth and justice. Gallant fighter over human rights and human dignity and justice. Omuntu abadde takola lwakuba anoonya obuganzi oba okumusiima naye ng'akola ekiri ku mutima gwe omanyi sikyangu nnyo okukola ekintu olwokuba okijja ku ntobo y'omutima gwo waliwo okukola kabandabe ennaku zino kyebayita okwemulisa wammeri tabadde wakwemulisa abadde akola kyakkiririzaamu practice nze amateeka okumala emyaka kati ndi mugwabiri mwena atandika kyenda mu mwenda mbadde mu field eya human rights eyo ye field esinga obuzibu kubanga si banye nti bagyettanira nti erimu ensimbi history yabanamateeka eri nti ti munnamateeka bagula mugule era mwenna abagenda okufuna saavisi za looya oga naguze looya looya bagula bagule okuwolereza omuntu balooya abali mu field ya human rights kizibu olyoga nti naguze looya wameri abadde si wakugula okubeererawo yala okuggumiza ebigambo byabesigi n'abasoosewa balooya abali mu field eyo batono ddala era bwe tuviirwako wameri tuwulira eddibu ddene lyatulekedde si bangi fe abawangalidde mu activism abawangalidde mu mbeera eyekuba nti tukadda wano ddawali noonya ono bamukwatidde wano noonya ono bamusibidde wali ate naawe nga balina okusiba siba si firudi nyangu era balooya si bangi kubanga ekumalako emirembe saawa zakiru teriimu nsimbi eno bakugulu byanoonya kino onoonya kiri teriimu kintu kiri awo kyamaanyi naye okola ekyo kyowulira nti naawe oteekako ettafaali ku ggwanga lyo ne ku bantu olina okuweereza so abalooyi abo si bangi era obuvunanyizibwa bwe tulina bwebwokulaba nti tubako owo olaba kulinda bonna ku lisiti y'abalooya eri mu ggwanga bawera enkumi ttaano nkumi ttaano naye abali mu field eyimirirawo ku human rights obabalira ku ngalo gote olwaleero ensonga ziri mu ggwanga kooti za wano tezikyazisobola kyo mbabuulira bwe tuba bakuyita mu litigation mu rule of law tulina genda mu kooti ez'olukalu lwa afirika kooti ez'ensi yonna icc icj eyo international court of justice oba icc eh, international criminal court nekulevo eya eh, east africa nawo si kyangu east african court of justice naye bakulida bameka banayimirirawo kugenda mu icc nakyemalira wano takyasobolwa kooti za wano ekyo mbabuulira naye tutuuleeyo notunulira bakulida era abantu abamu bagereesa ne bagamba ndala baliba batuufu nti eyo gye tulaga wameri gyagenze ewasinga okubeera enkwe nyingi baroya gye bagenda okubateeka omuliro ogusinga okubumbujja bapulida gye balaga kubanga balina obusobozi obutaasa eggwanga lino naye ate bangi bakozesa obusobozi bwabwe okulinyika mu ddubi balooya n'akyamalira awamba eggwanga ng'akozeseza emundu kyaddako kwe kunoonya balooya bamuteekereteekera ebintu mu mateeka aleme okulabisibwa ngaolulimi lwa pulezidenti we luli nti mulabise kati baloya baali badde balwana kulabisa nakyemalira nakumugjako kumwambula kumugjako amateeka gonna asigale nekedi ensi yonna emulabe naye bebawumbawumba ebiteekateeka nebaleeta kino nebaleeta kiri abakoze ah, ebiteekateeka nabakolera amini zidikuli bali baloya amini yatyaza kukola dikuli ono olwatuuka wano yakola ligonokisi namba one ekyawo ssemateeka baloya nga bwe bagimukoledde bino ebiteeka byonna bye bakuutiza kuutiza egirimiti tamulimiti balooya be baga tukuutize kano tulekewo kano olikuutiza kano girabe oti balooya wameri awummudde mirembe nga talina semateeka gwakuutiza takoledde bannakyemalira nga obuyivu bwe abukozesezza okulaba nti ataasa abantu abanyigirizibwa nga tiimu gye batulaze wano n'abalala bonna mukama katonda amusasule ebiseera byakoze ate nammwe balooya gye muli eyo mwekube mu kifuba tubalina basiniya bangi wameri avudde mu nsi muno ku myaka mito fenna gye wali egombye nti otuuse mu prime time yo mu bulamu bwo bwolwanirira fyucha yo neti malama baroya na akadi wanayera nga achaku tisa sema tekinu mkwa ononya ajimu usimu saja kota kota wati yena tulude na yacha yamba dikteta kukutisa sema teka nuka mba chichicho ononya usimu aweri davana kwa mazi ya kose mulichimu so baroya bananga avali wano na avalala tulino mlimu kukununula Uganda Law Society Ejo chikuru guno omulimu guleme kuba gwanakyewa kubanga kibakakatako mu mateeka ekyo nga nkimaliriza ebigambo bibiri ekirala kyetuyigira ku wameri kwekuba nti buli munabyabufuzi tulina ekizibu ekyo nga buli kyokola nogenda musango ngaobaza tukunankolera kino nze ne bwoba ondaba mu kifaananyi ekyo sikufaako naye nze ku mutima ogwange manyi buli musango gwonna gwembadde ngendamu nga gwa buntu dembe lya buntu ngogenda mukufa ku ntobo y'omutima gwange wameri kyabadde titulina embeera etujiridde kati oledde abantu babala 226 buli kakola kampisawo 226 tuli ku mbeera eno eriwo tuli ku mbeera eno eriwo era nze mbabuulira olinagamba hee bwogize bwoti tojagira tojagira sebo pulezida onkwebaza webale kugaidinga bulungi nnyo obukulembeze n'obulaga ki ekyokukola kusaawe era mu ngeri yemu kati awo nzijja lwokuba mbijabulajabulamu njagala kwebaza muganda wange maaso go yowero senyonyi wiigi abadde ajja akola ebintu okulabisa ababbi wano ne wano ne wano ne wano kati wiiki eno yayingidde ekibuga kampala yatandise era nakulembeddemu ttiimu ne tumutwalira bwino ku lunaku olwokubiri n'atandika okutaganjula ekimu kye baasudde olunaku lwajjo muwaliwo entebe mu kcca ezaagula obuwumbi bubiri obutebetebe bweruti obuwumbi bubiri bwobukadde kikumi n'ebirala bingi sijja bigendamu akyataganjula saagala kwogerera ku kizigo mu ngeri yemu nebaza sipiika ne ttiimu ey'abaloodi kansala bekizo kisebuufu waali akimu kiza genero nusifa webali bandani ttiimu ekyayimiridde ku nsonga ey'omuntu mu kibuga kampala kubanga ensonga ya accountability enkulu n'ey'abantu okuba nti tebanyigirizibwa ebyo sijja kugendawo nnyo naye tusaba enaku zino eh, agreement tubagamba waliwo bagamba sente zewoleddwa milliyoni dola bibiri kinana munana zewoleddwa kukola nguudo ne bagamba nti buli kilomita egenda kumalawo obuwumbi kumi na butaano ne tubagamba mutuleetere contract zemwasayininze ne bagamba ekyo kikafuwe tetujja kuzibawa sipiika akulembedde bulungi mu kanso tukyalemeddeko era tuddayo ku lwokubiri ne ku lwokuna bwe muwulira embirigo twafuluma mu kanso ngaemmotoka ya sipiika emipiira bajabizza yesi nga bagijemu netufuluma mu kanso nga bakansala babakola bino ne bino yongera sebo okubanyweza purezido balemere ku nsonga balemere kuki ku nsonga kubanga ekibuga kampala gwe mutima gwa uganda ate buli kimu ekitandikira njagala okusembayo ebigambo byange nga okutuusaako obubaka mwenna obwa kano dr kiza besije atasobodde okubeera wano naffe ali bweru wa kwanga akusaasidde nnyo se omuganda waffe ne ttiimu yonna eyanno olw'okuviibwako omulwanyi nabiige wameyi yali yagadde okubeera wano naye nga bwekubategeezezza ali bweru wa kwanga tasobodde okubeerawo obubaka obuwandiike tujja kulaba nti butuuka mu kuziika naye olwaleero yansabye eddoboozi eryo nsooke lituuse wano n'ebigambo ebyo munzikirize neebaze wamme eri emirimu gy'asobodde okukola naffe